Метал брусокту алып аны поддонго коюлган нымдуу кумга коебуз брусоктун салмагына барабар күчтөрдүн аракетинен улам кумда из пайда болот эми тажрыйбаны кайталап бирок брусокту тик жайгаштырабыз күчтүн кумга болгон аракетинин натыйжасы башкача болот издин тереңдиги бир топ жогорулайт эгерде сиз брусокту үчүнчү тарабы менен койсоңуз анда издин тереңдиги биринчиден да экинчиден да айырмаланарын болжолдоо оңой ошентип бир эле күч бул учурда брусоктун салмагы ар кандай таасир этет издин тереңдиги башкача айтканда таасирдин натыйжасы ал орнотулган брусоктун бетинин аянтына жараша болот баардык бети канчалык кичине болсо анын трассасынын тереңдиги ошончолук чоң болот брусокко кандайдыр бир салмак салсаңыз анда кумга таасир этүүчү күч күчөйт жана тилкеден түшкөн издин тереңдиги да көбөйөт